المستندات اللي طلبتيهم كل المعلومات موجوده؟ اي كل شيء موجود اكونت انستغرام اكونت سناب آه، شات مالهم آه، رقم تليفونهم عنوان بيتهم بعد كل شيء كل شيء موجود هناك وين التصريح؟ اممم سينما اربع ساعات؟ اي يمكن تاخر شوي يعني تعرفين زحمه ثلاث ساعات بس ان شاء الله لا تتأخر